Bon dia a tots i totes. Um, us presenté les idees forces eh, que s'han recollit en eix 4 i en aquest eix el debat es posa sobre les TICs com a eina de transformació social. Tot i que el procés participatiu es va celebrar l'any 2019, les idees i aportacions recuïdes de les, totes les sessions, tant presencials com virtuals, s'han reforçat amb la situació derivada de la crisi sanitària i ha posat de manifest que el progrés de la digitalització de la nostra societat està clarament enterrerit amb respecte al nivell que tots i tots pensàvem o donàvem per assolit fa mesos. Les idees s'han agrupat a tres nivells de nivell. Estratègia del programa, nivell recursos i eines necessàries per a la implementació de les línies estratègiques i de nivell uh, uh, operatiu, accions concretes i la seva aplicació dia a dia en l'oferta formativa dels punts òmnies. Pel que fan a, al nivell formatiu de, a, a, de nivell a, a, operatiu dels punts Òmnia es considera que les programacions s'haurien d'adaptar a, les noves a les noves necessitats socials i tecnològiques, tant a nivell pedagògic com de, de format. Per tant, com a accions concretes, els han proposat formacions adreçats per les parts i les participants per a la millora de les competències digitals, formacions sobre la seguretat d'internet, eh, formacions sobre la protecció de dades, ús de la imatge, sobre l'ús de les xarxes socials. I també s'ha apostat que, eh, per donar a conèixer el programari lliure als participants i les participants del programa Òmnia. Com una nova línia de treball, s'ha proposat o ha sortit eh, el suport i acompanyament, a la ciutadania a l'hora de fer tràmits. I com Laura ha, esmenat en l'eix 3, a part d'espais virtuals que són de, de col·laboració, de relació, també s'ha demanat espais de participació virtuals. I aquests espais, per, una, per un costat, estan adreçats de la xarxa interna del, de programa Òmnia i, per l'altra, estan per, per les participants del programa. Volíem destacar, sobretot, eh, eh, en, aquesta, eh, en aquests últims mesos, eh, que eh, els i les dinamitzadores han demostrat el potencial que té la xarxa Òmnia en la, eh, amb la capacitat, flexibilitat i professionalitat d'adaptar-se a les noves eh, necessitats sortir, eh, que, que han sortit de la pandèmia i en tots aquests mesos han estat al costat de, dels seus participants. Eh, també aquesta pandèmia, pandèmia el que eh, ha, reforçat eh, o ha fet més visible les idees i recursos i eines tecnològiques que s'havien detectat eh, a, l'any 2019 en el procés participatiu. Una necessitat eh, el, com programa ja eh, tenim eh, és eh, innovar i introduir nous elements tecnològics en, en, la en el dia al dia dels punts somnis com les impressores 3D, la robòtica, la realitat virtual, per tal de facilitar el treball amb la, els joves, amb el NES i donar oportunitat, accés, a, igualtat d'oportunitat a l'accés a tots aquests elements innovadors. I per a l'altra banda és importantíssim diversificar l'equipament eh, de, dels punts òmnies. Eh, vol dir que els punts òmnies no s'han de, de quedar només amb ordenadors sobre taula, però també s'haurien d'introduir més elements com tauletes, mòbils intel·ligents, i per a, eh, tots eh, aquests elements tecnològics estan acompanyats amb recursos pedagògics per apropar la societat al progrés tecnològic. Quan parlem aquí de la societat ens referim des de les administracions públiques les, i els professionals i també la ciutadania. Per tant, diferenciarem eh, recursos eh, pedagògics per part per, per i les dinamitzadores i, i això eh, és necessari en el disseny del plan formatiu del, continu per, a, eh, per la dinamització del programa Òmnia que, eh, que eh, consisteixen de formacions sobre totes aquestes eh, innovacions tecnològiques per tal de, mantenir, de, de garantir que els dinamitzadors i dinamitzadores estiguin dia al dia amb totes les novetats i actualitzacions. I també uh, s'ha detectat la necessitat de fer-se uh, formacions tecnològiques sobre el programari lliure, ja, eh, que no tots els dinamitzadors i dinamitzadores tenen el mateix coneixement del programari lliure pel fet de que tinguin els perfils diferents, sobretot el perfil que siguin més, eh, més socials. Uh, actual, també uh, el que volíem aquí recordar, hi ha més uh, elements tecnològics que són necessaris per al dia a dia dels dinamitzadors i això és la maqueta Òmnia i les connexions. Per tant, actualment, la, i conjuntament a, ah, entre amb ah, els dinamitzadors, a l'Oficina Tècnica, la Direcció General de Polítiques Digitals i la DGAC s'està treballant sobre la nova maqueta Òmnia i la voluntat és que aquesta maqueta es presenti al primer trimestre de l'any 2021. Per tal de donar continuïtat al programa com un programa Pioner destaca com una línia estratègica a eh, potencial benòmitic social l'actual societat, els avanços tecnològics, el paper de la ciutadania, els noves bretxes socials i digitals generen el debat com enfrontar els reptes de futur que planteja l'evaluació de les noves tecnologies de manera que la transformació tecnològica pugui anar demà amb la transformació social. Recordem que amb els centres de les TIC sempre són les persones i apoderament de les persones. Per tant, les tecnologies el que haurien és de contribuir per la nostra felicitat i no ser un impediment. Com segona línia estratègica és apostar per programari lliure, ja que el programa Òmnia promou els mateixos eh, o valors molt similars com el programari lliure. I per últim, com línia estratègica, es considera que és necessari potenciar la presència de xarxa Òmnia en esdeveniments d'innovació tecnològica i socials, primer, per donar més visibilitat al programa i segon, per poder compartir Òmnia els seus 20 anys d'experiència i ser un programa referent que ha sigut fins, com fins ara en la inclusió social a través de les noves tecnologies des de la vessant comunitària. Dono pas a la Maria, gràcies per l'atenció i dono pas a la Maria José, que os apresentará é dois.